سڵاو هەم کاتتان باش ئەم جارە ئیشەڵا فێری لاندسکەیپ ئەبین چۆن بتانی لەسەر ئۆبجێکتێک بتانی حەریقەیەک دروست بکەین یان داری تیا بکەی گۆڵی تیا بکەی تر خۆ بە هەر شتێک هەر شوێنێکە چۆنێک کە دەوێ دروستیەکەی قسە بە دەست پێ بکەین ئەمەم ئۆبجێکتێکم هەیە لێرە ئەم دەرسەکەی پێشووی ئۆبجەکتمان خوێندەوە و پرسیار چۆن دروست دەکەی ئۆبجەکت چۆن دروست دەکەی من ئەم ئۆبجەکتەکە بەم شێوەیە دروستم کرد سەیریکەن و ئەمەش سیاجەکەمە لەسەر گریدەکە گریدەکەم کردوتەوە بۆ ئەوەی لەسەر گریت زۆر ینی لەسەر قیاسات بەهۆی حەزەکەی لاشی بەی بۆی میان بە هەڕەمەکیش بکەی ئاساییە ئەوە بەپێی حەز و ویستی خۆدا یەکەم شت لەم توڵە توڵ لاندسکەیپ ئەم شتانەمان هەیە یەکەم شت بە فیر ئەوەی بیزانین پاتی هەیە پات واتە ڕێگە دروستکردن ڕێگەیەک بۆ ئەوەی بگەیت بەو شتە یەکەم شت پێمانەیە دەرگامان دروست کردوە ڕێک ئاوا بەس تۆزێک کلاری کەمەوەی ئیشەکەم جواب بێت ئەمە ڕێگەکە بەم شێوەیە دروستی ئەکەم ڕێک بەلای دەستی چەپەوە ئیشەکە سەلک دەکەی بە ڕاست ڕێک هەمووی تەواو بێ ئاوا بەم شێوەیە دەرەچێ منم ڕێگەیان زۆر بەلاوە ئەهین بۆ بچووکە زۆر بچووکە ئەمەوێ تۆزێک دەستکاری بکەم ڕێک ئەڕیتە سەری سەلکتی بکە بڕۆ سەر ئیدیت پۆینت ئەم شتە بۆ دەرەچێ ئەمە من پۆینتێکم بۆ زیاد کرد بۆوەی ئیشەکەم دەقیقتر بێت ئیشەکەم تەواو کرد کە تەواو بووی پرۆسەر ئیدیت پۆینت ئەمە ئاوا پیشانت هەیە ئێستا ئەمە من پاتێکم دروست کرد با بیبینین بەم شێوەیەیە ئەمە پاتەکەیە ئەمەوێ لە تەنیشتی ئەم دیوی ئەو دیوی یان با ئا لە تەنیشتی ئەم دیوی ئەو دیوی ئەمەوێ گوڵێک دروست بکەم حەزەکەم ئەمە لە تەنیشتی ئەم دیو و دیوی گوڵێک بێت ڕێک دیارییەکەی خۆ ئاوا دیارییەکەی ئەمە ئەم هینەیە پلانتراوە نوعیەتی دارن گوڵەکە دیاریەکەی بزانە ئەمە بێت شتێکی کە بێت من زۆر حەزم لەم نوعانەیە ئەم پەمەیی هەڵەبژێرم. ئەمە لێرەش ئەتوانی پلانتەکە زیاد بکەی کەم بکەی خۆ هەڵیبژێری پێم وایە ئەوەندە بێت باشە ئەیبینیە ئەوە میدیت پۆینت شتەکان دەرەچێت سەیر بەم شێوەیە ئەم دیویش هەر بە هەمان شێوە ئەتوانم کۆپی پێستی بکەم ناتوانم دووبارە دروستی کەمەوە ئەمە حەتا تەمەنەکەشی دەتوانی دیاری بکەی سەیریکە با پیشانتان بەم چۆن بتوانی تەمەنەکەی دیاری بکەی سەیر لێرە تەمەنەکەی سێ ساڵ و شتێکە دەتوانم سەرم بچوکتری کەم ها ئەمە حەوت مانگە دەتوانم زیادی کەم چوار ساڵ و شتێک تر تەمەنی دارەکە پیشانەیە. بین بۆ ئەوەی بتوانی چۆن بتوانی سەوزایی دروست بکەی سەر من ئەمەوێ ئەم ناوە سەوزایی بێت بڕۆ سەر ریگیۆن ئەمە سەوزاییە سەیری کە بەم شێوەیە ئەمە تەحدیدی عەینی ئەکات حادی ئەکات ئەوەی تر ئەگەر بازنە و شتت هەبێ سەیر لێرە ئەیکەمە بازنە چکە منا لێرە بازنە مەیە ئەو بازنە ئەمە لێرە سەوزایی دروست کرد حتا سەوزایەکەش ئەتوانی نەوعیەتەکەی بکۆڵین بکەین زانا چ مەتریاڵە بۆمتانە کاڵەیی هەرچی مەتریاڵە بۆمتانە هەرچی شتێکە یان لەناو هینەکات بۆ دانی ئەم شتانە ئەم شتە دەیان داینی بام بەڵم ئاوایە ئاوا پیشاندەیە دە پیشانتەیە بەم شێوەیەیە مەسەلەن ئەمەوێ لێرە بیکەمە شوێنی دانیشتن ئەمەوێ لێرە شوێنی دانیشتن دروست بکەم حەزەکەی ئەم گوڵە تۆزێک کە مەجال دانەم بۆ پیادە بۆی بڕوات ئەمە باسی ئەتات ئەکات هەر شتێک کە ئەتەوێ مەسەلەن داینێ مەسەلەن من ئەمەوێ شوێنی دانیشتن دروست بکەم دیسانە لێرە هەموو شتێکی تیایە سەیارەیە ئینا ئەمە لێرە بڕۆ سەر ئۆڵ هەموو شتێکت پیشانەیە ئەمەوێ شوێنی دانیشتن دروست بکەم یەکەم جار هێنەکە مێزەکە دروست دەکەم ئۆکەی هەر بنوسە سکێڵ یەکسەر خۆی هینی ئەکات یانی ئەم شتە بۆ دەرەچێتر سکێڵیەکەی دەتوانیت لەمانەش یاری پێ بکەی یەکسەر سکێڵەکە خۆ تێگەڵاوسی خۆ تحکمی پێکەی ئەتوانی ئەمە لێرە ئاوای ئاوای لێ بکەین مەسەلەن مەسەلەن باوا بێ بە تۆزێک ئاوا لار بێت ڕوتێکی یەکەم تر خۆ ئەمە لێرە مەسەلەن دانەیەکی کاش ئەمە بۆ مناڵێکی بچووک یانی مەسەلەن دوو کەسن مناڵی بچووک و کەسێکی کەی لەگەڵایە ئەفڵ بورن ئەمە دووبارە بۆتانم ئەڵێم ئۆکەی شتەکە بۆ چێری ئەمە تۆزێکی تر سکاڵەکەی تۆزەکەی نەکەم ئەمە خۆیان بۆ مناڵێکی دەتوانی مەسەلەن لێرە ئەوەیەک دانێی گوڵ دانێی ئەوەش بڕۆ سەر لاندسکەیپ پلانت فەرو لێرە گوڵ دانێی کۆپی پەیست زانایەکی کەلار ئەبێت سەیرێکی کە ئاوا بەم شێوەیە بێت خۆ باوەسی خۆ چۆن حەز لێ ئاوا دروستەکەی ئەمە بەرز و نزمەکەی خۆت تەحدیدی ئەکەی بەرز بێت نزم بێت چۆنی بێت سلێکت ئەمە سلێکتی ئەکەم بەڵام هیچ خۆم نەکەی درێژ و کورتەکەی چاکەکەمەوە ئەمە تایرە باسی گوڵ و گوڵزارمان کرد ئیشەڵا لە حەڵەقەکەی لە دەرسی پێش دەرسی دواتر عەفوو باسی هینەکەین باسی دارەکەین چۆنێتی دار بدەیت و ناوەکەی تەمەنی ئیشەڵا بۆ دەرسێکی کە خواتان لەگەڵ